こんにちは、粟田洋介です。先日、クリスマスの絵を描いたんですが、この画像、SNS の3年前の思い出として出てきたんですが、2018年12月に電車での移動中に描いた絵です。ちょっと原画が見当たらないんですが、なんか曖昧な記憶で、ちょっと思い出しながら似たような構成で、似たような絵をキャンバスにアクリル絵の具で描いてみました。で、これからその映像をご覧いただきたいと思います。 これが完成した絵です魚のプレゼントというタイトルにしました絵を見ながらではなくなんとなくの記憶で描いたので構成は似ていますがまた違う絵になって良かったと思いますワンパターンにならないために見たものをなんとなくの記憶だけであとは新しいアイデアで描くということをたまにやりますというわけで今回はクリスマスっぽい絵を描いてみました